ჩემი არხის სტუმრებო და ჩემი არხის გამომწერებო თქვენი ყოფებით ტაროს სამყაროს არხზე და მიმდინარეობს პირდაპირი ჩართვა ტაროს სამყაროს არხიდან დღეს საუბარი მექნება ასე თემაზე სამი თვის პროგნოზი. სამი თვის პროგნოზი. ანუ ახლო მომავლის კარგი და ცუდი მოვლენები. და თქვენ თუ რა გელით სასიყვარულო სფეროში და ფინანსური თვალსაზრისით. ჯერ გავშლი ტაროს და შემდეგ პირდაპირ ეთერში შემდეგ განვაგრძობთ პირდაპირ ეთერში კითხვა პასუხის რეჟიმით მუშაობას. ჩვენს განკარგულებაში იქნება 1 საათი. ჯერ შემოგვერთენ კიდევ ხედავ რომ მხოლოდ 2-ია ახლა შემოსული. დავუცადოთ სხვებსაც. ტარო სამყაროს არხზე მიმდინარეობს პირდაპირი ჩართვა. მანამდე დავიწყებ მე. გაშლოს. ესე იგი. პირველი ვარიანტი. სამითვის მოდი, სამითვე. სამითვის განმავლობაში აა ესე იგი რაგელით კარგი და ცუდი მოვლენები. პირადულ პირადში, საცეყარულ სფეროში და ფინანსურ ფინანსური თვალსაზრისით. ნახოთ აბა. პირველი ვარიანტი. ეს თქვენ თქვენი პირადი ცხოვრება, ასე ვთქვათ, თქვენი ფინანსები, შემოსავალი კარიერა. ჯერ გავშლი სამ ვარიანტად. ამ სამი ვარიანტიდან რომელიც რეზონირდება თქვენს არსებულ სიტუაციასთან, ის ვარიანტი იქნება თქვენი. ესე იგი, პირველი, თქვენ. ეს არის პირველი ვარიანტი. თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა, თქვენი ემოციური მდგომარეობა, და ის სიტუაცია, რაშიც იმყოფებით, არ არის სასურველი. პირდაპირ მოქმედებს თქვენს ნერვულ სისტემაზე. დაბა მოდით, რა განაპირობებს აი ამ თქვენს მდგომარეობას? პირადი საკითხები, აბა ვნახოთ. პირადი მდგომარეობა. პირადი, ასე ვთქვათ, სასიყვარულე, სასიყვარულო სფერო. აა აქ ჩანს არც ისეთი ცუდი მდგომარეობა არ არის სიყვარულის მიმართულებით აბა ფინანსებში ვნახოთ ფინანსები ფინანსები არის ასეთი სიტუაცია რომ ესე იგი გამარჯობათ მოგესალმებით გენაცვალე მოგესალ ეკა გამარჯობათ ნინო სასიამოვნოა ესე იგი ფინანსებში ფინანსებში არავითარი წინსვლა არ გაქვთ არავითარი როიტყვენ ერთ ადგილზე ხართ გაყინული და რაც შეეხება ახლა აი აქ აბა ნახოთ ესე იგი რა მოგელით აბა ირად საკითხებში რა მოგელით უახლოვეს მომავალში სამი თვის განმავლობაში აბა რა გელით რა გელით პირად ცხოვრებაში პირად საკითხებში აბა რა გელით პირად საკითხებში უახლოვსი სამი თვის მანძილზე გელით ცოტა უსიამოვნება ჩემო კარგო უსიამოვნება გელით ა ვაჟის მხრიდან და აბა ვნახოთ როგორ განვითარდება ეს ამბავი. თქვენ შეძლებთ თქვენ შეძლებთ რომ იყვენ აი ამ ამბის, აი ამ მოვლენის, აი ამ არასასიამოვნო ამბის, რაც გელით უახლოვისი სამი თვის განმავლობაში თქვენს პირად ცხოვრებაში თქვენ შეძლებთ ამის როიტყვან ამ პიროვნების მორჯულებას კი არა და აი თქვენ შკუაზე წამოყვანას გესმით ასე ვთქვათ ეს ისეთი არაფერი არ არის ამდენთან შეგეძლიათ თქვენ ეს ყველაფერი თქვენებურად როიტყვენ მეტი პოზიტივით თქვენებური დიპლომატიით რომ ძალიან ისეთ ისე წაიყვანოთ როგორც თქვენ გინდათ რაც შეეხება ფინანსურ საკითხებს აბა ვნახოთ ახლა როგორ განვითარდება და რა გელით რაგელით ფინანსური თვალსაზრისით სამი თვის განმავლობაში. ნახოთ აბა. რაგელით. იცით რაღაცა ვითარდება, კი განვითარებადია ეს პროცესი, რაღაც განვითარებას დაიწყებს, მაგრამ ნელა, გესმით? ნელა. აბა ვნახოთ საცეკვარულო სიტუაციაში ну, в принципе, чуди ეს იყო, арасасямоно, დაბა ფინანსებში ვნახოთ ცუდი რა რა შეიძლება რას უნდა ელოდოთ ცუდს და უშვათ სამი თვის განმავლობაში სამი თვის განმავლობაში ცუდს რა რას უნდა ელოდოთ ფინანსებში ფინანსების მიმართულებით ცუდი, ну ის იქნება, რომ თქვენ რაღაცა წინააღმდეგობა გექნებათ რაღაც ადამიანების მხრიდან, ადამიანების. ეს ერთი ადამიანი არ იქნება. ესენი იქნებიან ადამიანები, რაღაც ადამიანთა ჯგუფი და თქვენ აი რომ თქვენ ძალიან დიდ ენერგიას ხარჯავთ, ძალიან დიდი ენერგია მიაქვს, მიაქვს ამ ადამიანებს თქვენთან. ეს ეხება ფინანსებს. ფინანსებს. ეს იყო პირველი ვარიანტი. ნუ პრინციპში აქ მე შემიძლია, აი აქაც, აქაც დავამატო, ესე იგი, ეს სიტუაცია, ეს ემოციური, იცით რა არის, უფრო უფრო სიტუაცია, რაღაცა არასასურველი სიტუაცია. აბა ვნახოთ, ესე იგი, რასთან არის დაკავშირებული ეს არასასიამოვნო სიტუაცია. ამ სამი თვის განმავლობაში რას უკავშირდება? რას უკავშირდება ფინანსებს? ფინანსებს უკავშირდება ჩემო კარგო, რაღაცა დანა ზოგი გაქვთ თქვენ, მაგრამ ვერ ვითარდება თქვენი საქმე ისე, რომ იყოთ კმაყოფილი. აი ეს იყო პირველი ვარიანტი. ესე იგი, ვინც ახლა შემომიერთდით ჩემო კარგებო, იმათ გასაგონად ვამბობ, რომ ჩვენ ვიმყოფებით პირად, ესა ჩვენ ვიმყოფებით პირდაპირ ეთერში და ესე იგი ვსაუბრობ ეხლავე გეტყვით საუბრობ ახლო მომავლის კარგი და ცუდი მოვლენები ანუ რაგელით კარგი მიმართულებით და ცუდი მიმართულებით როგორც საციყვარულო სფეროში ასევე ფინანსური თვალსაზრისით სამი თვის განმავლობაში პირველი ვარიანტი გავშალეთ ეხლა ვშლი მეორე ვარიანტს მეორე ვარიანტი თქვენ და ის სიტუაცია რაშიც იმყოფებით რომელი ვარიანტიც რეზონირდება, ჩემო მეგობრებო, ის იქნება თქვენი. მეორე პირადი საკითხები ფინანსები ნახოთ აბა ის სიტუაცია რა რა სიტუაციაში მყოფებით სიტუაცია სიტუაცია არის ასეთი ძალიან დათრგუნული დათგუნულად გრძნობთ თავს. ამ შემთხვევაში უფრო სასიყვარულო სფერო. უფრო ჯარბობს აი ამ მოქმედებს თქვენზე სასიყვარულო სფერო. აბა ვნახოთ სასიყვარულო სფეროში რა მდგომარეობა. რა მდგომარეობა. აა იცით რა არის? არც ისე ცუდი მდგომარეობა არ არის. აბა მოდით ვნახოთ სამი თვის განმავლობაში. აა რა რა გელით ცუდი მიმართულებით და კარგი მიმართულებით აბა ნახოთ სამი თვის განმავლობაში სამი თვის განმავლობაში ჩანხართ რაღაცა ცოტა დარდიანი, ცრემლიანი აბა რასთან არის დაკავშირებული ეს ნახოთ რასთან არის დაკავშირებული? მამაკაცთან არის დაკავშირებული, ჩემო კარგო, მამაკაცზე. აა ტირით როიტყვიან და აბა როგორ განვითარდება ეხლა ეს ამბები როგორ განვითარდება როგორ განვითარდება? ну, შერიგებით. შერიგდებით, ну, გეშინიათ ყოველ შემთხვევაში 3 თვის განმავლობაში ცუდი ისეთი არაფერი არ მოხდება თქვენს პირად ცხოვრებაში. აბა ვნახოთ ფინანსები. ფინანსებში ძალიან არასასურველი სიტუაცია ტრიალებს თქვენს ცხოვრებაში, ძალიან არასასურველი. აა, როიტყვიან, აი გაუგნებული ხართ, რა ქნათ, როგორ მოიმოქმედოთ, არ იცით. როგორ ამოხვიდეთ, როიტყვიან, აი ამ ჭაობიდან. ჭაობიდა, ნუ ალეგორიულად ვამბობ, თორე ისეთი გამოუვალი მდგომარეობა ჩანს, რომ აი არ ვიცი, აბა ვნახოთ როგორ არის თუ არა შანსი თუ პერსპექტივა. იცით როგორი რაღაცა ჩანს? აი წაგლეჯვაზეა ვიღაცა. გესმით? წაგლეჯვაზე და აი რო ყველა იცი, ცოტას გიტოვებთ რა და მეტი მე აქვს თვითონ რაღაც აი ესეთი სიტუაციაა. მეტი მიაქვს და ცოტას გიტოვეთ, რაღაცა გითმობთ, ასე ვთქვა, რაღაცა დათმობაზე მიდის. აი ეს საუბრობ მე სამი თვის განმავლობაში. შეიძლება აი ეს პროცესი სამ თვეზე შეიძლება 4 თვეზედაც იყოს. ცოტა იქით. მაგრამ უფრო სამ თვეზე ალბათ სავარაუდოდ. მე პირობითად ვამბობ სამი თვე, თორე შეიძლება ასე განვითარდეს. შეიძლება ეხლაც არის აი ასე. აი სიტუაცია შეიძლება ეხლა ეხლაც მიმდინარეობდეს აი ასეთი სიტუაცია, რომ ვიღაც არის წაგლეჯვაზე და გიტოვებთ ძალიან ცოტას და მეტი თვითონ მიაკ. და მოდით აბა თქვენ რას შვებით აი ამ სიტუაციაში ვნახოთ აბა. ვნახოთ ამ სიტუაციაში, ფინანსურ სიტუაციაში. თქვენ ვერაფერს ვერ შვებით შემოკარგო და ეს დროით ყვენ აი დროში გაიწელება ეს ამბავი. დროში გაიწელება. ხო და რა შეიძლება აი ამას სიტუაციას როგორ გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან ნახოთ აბა როგორ გამოდიხართ გამოდიხართ აი ლოდინით კი მოთბინებით მოთბინებით ლოდინით და აი აქ აი ამისი გაგრძელება აქ რო ცრემლი გიჩანთ შერიგება გიჩანთ ამ მამაკაცთან ეს იყო მეორე ვარიანტი შეგახსენებთ, საუბრობ ასეთ თემაზე. რა გელით სამი უახლოვესი სამი თვის განმავლობაში, რა ცუდი და რა კარგი მოვლენები პირად ცხოვრებაში და ფინანსური თვალსაზრისით. და მესამე ვარიანტი დაგვრჩა. ამ ვარიანტსაც რომ გავშლი, შემდეგ გიპასუხებთ შეკითხვებზე. ესე იგი თქვენ და ის სიტუაციას რაშიც იმყოფებით ირადი ცხოვრება, ირადი საკითხები, ფინანსები და კარიერა. დავნახოთ თქვენი სიტუაცია, რა სიტუაციაში იმყოფებით. სიტუაცია არის ასეთი, აა ძალიან ლამაზი ურთიერთობა ჩანს ჩაფიქრებულ მამაკაცთან, ძალიან ლამაზი, რო თქვენ გზნობების გაცვლა, გამოცვლა ხდება. აა და ვნახოთ აბა უშუალოდ სასიყვარულო სფეროში რა ხდება. სასიყვარულო სფეროში როიტყვენ ეს ურთიერთობა ახალი დაწყებულია და როიტყვენ განვითარებას განიცდის და აი ამ ურთიერთობის განვითარებისთვის გესმით ცდილობთ ცდილობთ გაქვთ დაინტერესება, დიდი დაინტერესება გაქვთ თქვენ და როიტყვიან აი ყველანაირად ცდილობთ რომ შეინარჩუნოთ ეს ურთიერთობა. შეინარჩუნოთ და მაინც ვნახოთ აბა უახლოეს პერიოდში რა კარგი და რა ცუდი ამბავი მოდის პირად საკითხებში აბა ვნახოთ რა გელით ხო რაღაცა რაღაცას ელით რაღაცა მოლოდინში ხართ იცით რომ გაქვთ იმედი იმედი გაქვთ რაღაცა დასახული გეგმები გაქვთ თქვენ ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით უკვე გაქვთ რაღაც მოლოდინები და მოდით აბა ვნახოთ რა რა შეიძლება მოხდეს და უშოთ ისეთი რაც შეუშლიდა ხელს თქვენს აი ამ სიტუაციას. აი ცით რა არის სიტუაცია ცოტა ამძიმებს მესამე პიროვნება რომელიც გამოჩნდა მესამე პიროვნება რომელიც ხელს უშლის სხვადასხვა აი ამ ურთიერთობას მესამე პიროვნება ეს არ არის ახალგაზრდა ეს უფრო ასაკოვანია ასაკოვანი ადამიანია და სხვათაშორის მის სიტყვას რო ფასი აქვს, აი ესეთი პიროვნება, გესმით? ძლიერი პიროვნება. და ფინანსური თვალსაზრისით აბა ვნახოთ ფინანსები, ფინანსები. ფინანსური თვალსაზრისით ასეთი სიტუაცია, რომ თქვენ რაღაცა გაქვთ უკვე გაკეთებული, ამ რო იყვენ კარიერულ თვალსაზრისით, მაგრამ რაღაცას ვერ ბედავთ. ისეთ რაღაცა წვეტა გქონდათ საქმეში, რაღაცა წვეტა, ასე ვთქვათ და ეხლა ხელახლა დაწყება რაღაც ძალიან გიჭირთ ხელახლა რომ მოკიდოთ ამ საქმეს ხელი. ამ დროს ეს არკანი გიჩვენებს თქვენ რომ ნუ გეშინათ, თამამად შეგიძლიათ მოკიდოთ საქმეს ხელი და განაგრძოთ. ხო, ხო, აი ზუსტად აი თქვენი ეს სულიერი მდგომარეობა ჩანს რომ ვერ ბედავთ. ვერ ბედავთ საქმის გაგრძელებას. კარგით და ესა რა ქვია, ხო, და აბა რა კარგი მიმართულებით რა ჩანს აბა ფინანსებში, კარგი მიმართულებით. ну, карги мимртულებით ამ სამი თვის განმავლობაში, ეხლა ისეთი არაფერი არ ჩანს, მხოლოდ ემოციები, ემოციები და აი ესეთი გაუბედაობა ჩანს, გაუბედაობა. ეს არის მესამე ვარიანტი. ჩემოკარგებო, ეს ძალიან მოკლედ, ასე ვთქვათ, მოკლედ. აა, ხო, გთავაზობთ პერსონალურ გაშლებს, რომელიც იქნება უფრო კაბინეტური, მარტო მე და თქვენ ვიქნებით. და მაშინ უფრო ფართე იქნება ეს სქემა, უფრო თქვენს როიტყვიან გან თქვენს ხელს ხელთ ვიქნები, ასე ვთქვათ, 1 საათის განმავლობაში თქვენ დასვათ შეკითხვებს და ტარო გიპასუხებთ. მე ვიქნები მხოლოდ შუამავალი თქვენსა და ტაროს შოვის. პერსონალური გაშლებისთვის შეგიძლიათ დამეკონტაქტოთ ტელეფონზე 599-777-383. გავიმეორებ ნომერს 599-577-383. კარგით, აბა ვნახოთ ახლა რა შეკითხვები შემოვიდა. დავიწყეთ თავიდან. ეკა, ეკა, მეკითხება ხო, შეგახსენებთ ჩემო კარგებო, ხელმეორედ შეკითხები არ დამისვათ. აიმიტომ რომ მე ყოველ თქვენ თქვენთანს ვერ დავიმახსოვრებ, ვინ რა შეკითხვა დამისვა. ერთხელ უკვე წინა ჩართვებში. აა და ნუ დასვათ ერთი და იგივე შეკითხვას იმის გამო რომ მოდი აბა დაროს ვკითხოთ კიდევ ხელ მეორედ და აბა თუ იგივე პასუხს გაგვცემს მასე არ არის შემოკარგებო ერთხელ მიღებული პასუხი როიტყვენ მუშაობს 3-6 თვე და აი მხოლოდ ამ პერიოდის გასვლის მერე შეგიძლიათ დასვათ იგივე შეკითხვა ა გამარჯობა, ეკა ეკა მეკითხება, გამარჯობა, ვუყარ, ვარ, აბა ვნახოთ, ეკა ეკას პასუხობ. ეკა ეკას პასუხობ, აბა ვნახოთ, ტაროს ვეკითხები, ეკა ეკას შეკითხვაზე, უყარს ჩაფიქრებულ პიროვნებას, აბა რამდენად უყარს? რამდენად უყარს? იცით, აა რაღაცა ჩქარობს, ჩქარობს მოვლენები თქვენს მიმართ, ჩემო კარგო, რაღაცა მოვლენები ჩქარობს და აბა ვნახოთ, ვნახოთ, აბა ო, კი, ჩემო კარგო, იცით რა, აი ნახეთ, შეხედეთ. აი ნახეთ, შეხედეთ, როგორი კარტია მოვიდა. რა თქმა უნდა ძალიან ძალიან სასიხარულო, ძალიან მშვიდობიანი და ძალიან მხიარული კარტი ამოვიდათ. ეს არის დასტური იმისი, რომ ჩაფიქრებულ პიროვნებას მართლაც აქვს გრძნობა თქვენს მიმართ. ნინო, ნინო, გამარჯობათ, უყვარვარ. ნინო, ნინოზე შევეკითხოთ აბა. ნინო, ნინოზე შევეკითხოთ ტაროს. აბა რამდენად უყვარს ნინო ნინო ჩაფიქრებულ პიროვნებას რამდენად უყვარს აბა ვნახოთ ვნახოთ ვნახოთ ვნახოთ ხო რაღაც ემოციური ფონი არის რა თქმა უნდა აქ მაგრამ აბა კიდევ ვნახოთ ნინო ნინო თქვენში ძალიან არის э, განვითარებული ქვეცნობიერი ინტუიციური გრძნობები ინტუიციური რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან ისეთი კარტი, მაგრამ აქ რომ მამაკაციც არის, ესე იგი ზურგშექცევით დგას მამაკაცი, გესმით? და მოდით მაინც თქვენს თავს უფრო შეეკითხეთ, იმიტომ რომ თქვენშივია ეს პასუხი, გესმით? და თქვენ უკვე იცით, თქვენ უკვე იცით, იცით, თუ თქვენს თავს შეეკითხებით, პასუხს იპოვით თქვენ თავში, რომ ნამდვილად უყარხართ თუ არა მას, გესმით? აქ ესეთი კარტია. თვითონ მამაკაცი უფრო უფრო ზურგში ქცევით, არ უფრო წასულს გავს, იცით, თქვენი ცხოვრებიდან გასულს. ახლა და დანარჩენი მომავლის საქმეა. აა შემდეგ ჩიტაძე მეკითხება გამარჯობა გამარჯობა კი ბატონო მე მეგონა შეკითხვა იყო ნინო ნინო გამარჯობა თუ ხوارვა ნინო ნინოს უპასუხე აა ხო აი ეს კარგია რომ შეკითხები წაშალეთ რომ ხელმოაურეთ აღარ წავიკითხო აა ჩემო კარგებო, ერთხელ რომ გიპასუხებთ, მოდით თქვენი შეკითხვა წაშალეთ, კარგი? თუ რომ მე ხელმეორედ აღარ წავიკითხო იგივე შეკითხვა. აა ნინო, როგორ მიიღებს კონკრეტული ადამიანი თუ გაიგებს რომ სხვა გამოჩნდა უკვე ჩემ ცხოვრებაში? აჰა. ნინო, ნინოს აინტერესებს რა რეაქცია იქნება ჩაფიქრებულ ადამიანს, როცა გაიგებს რომ ნინოს ცხოვრებაში სხვა გამოჩნდა. აბა, ნახოთ რა რეაქცია იქნება. რა რეაქცია იქნება ჩაფიქრებულ ადამიანს, როცა გაიგებს რომ ნინოს ცხოვრებაში სხვა გამოჩნდა. აბა, ნახოთ. ოფ ძალიან ცუდი რეაქცია იქნება ცუდი რეაქცია როგორ აი ემოციებზე იმოქმედებს ძალიან მის ემოციებზე ძალიან უარყოფითად დამძგუნველად ნინო ხო შემდეგ ნინო ნინო წაშალეთ ეს შეკითხვა რომ მე ხელმეორედ აღარ წავიკითხო. თათა თათა მეკითხება გამარჯობათ სასრული სამსახური გამოჩნდება აბა ვნახოთ თათა თათას პასუხობ რამდენად აქვს პერსპექტივა რომ თათა თათას გამოუჩნდეს სამსახური რამდენად აქვს პერსპექტივა თათა თათას სამსახურის გამოჩენის აბა ვნახოთ სამსახურის გამოჩენის პერსპექტივა არის შემოკარგო კი, კი, კი, არის, არის. არის. შემდეგ. აა, მარინა მუმლაძე, როგორ იქნება აა ნინო წაშალეთ, თუ შეიძლება თქვენი შეკითხვა რომ აღარ გადავიდე ხელმეორედ, კარგი? ნინო, ნინო, თქვენ მოგმართავთ. აა ესე იგი შემდეგ მარინა მომლაძე მარინას ესე იგი როგორი იქნება ჩემი პირადი მდგომარეობა სამი თვის განმავლობაში მარინა ერთი არკანით რა ვიცი რა ინფორმაციასაც გეტყვით ის თუ დაგაკმაყოფილებთ, არ ვიცი, თორემ თქვენი აი ეს შეკითხვა ძალიან ფართო ფართო სპექტრის არის, ასე ვთქვათ და ის მოითხოვს პერსონალურ გაშლას. მე კი არ მოგიწოდებთ თქვენ პერსონალური გაშლისკენ, უბრალოდ იცით მარტო ერთი არკანი, არ ვიცი, რა ინფორმაციას გეტყვით, როგორი იქნება, კი ბატონო აბა, თუ დაგაკმაყოფილებთ ეს პასუხი, მარინა მომლაძეს პასუხობ პირადი მდგომარეობა როგორ იქნება სამი თვის განმავლობაში ვნახოთ აბა სამი თვის განმავლობაში აი აი ასეთი სიტუაცია ჩანს შემოკარგო რაღაც ძალიან სამხიარულო ძალიან ამაღლებული ძალიან ბედნიერი ჩანხართ თქვენ აი ეს холот ერთი арკანი, მაგრამ ამის იქით ხომ არის კიდევ რაღაცა. ну, в принципе, ჩვენ ვეკითხებით ერთ арკანს. აი ესეთია, ესეთი იქნება სამი თვე. აა ნინო, როგორ მიიღებს კონკრეტული ადამიანი? ხო, აი ნინოს არ წაუშლია კიდევ. ნუ. აა მარინა, მარინა ძალიან კარგი, მადლობთ რომ წაშალეთ. აა ია ბახტაძე მეკითხება, რამელი სლაშასთან დაკავშირებით სამი თვის მანძილზე? ია პასუხობ. აა რაელის ლაშასთან დაკავშირებით სამი თვის განმავლობაში რაელის ლაშასთან სამი თვის განმავლობაში იას პასუხობ რაელის ლაშასთან სამი თვის განმავლობაში ლაშასთან იცით რა ისეთი ცუდი არაფერი მაგრამ კარგიც არაფერი რაღაც ძალიან ისეთი მშრალი ურთიერთობა მოდით აბა ვნახოთ რამდ როგორ არის განწყობილი ლაშა თქვენს მიმართ აბა ვნახოთ ლაშა თქვენს მიმართ არის ცოტა რაღაცა გაღიზიანებული გაღიზიანებული და აბა როგორ განვითარდება ურთიერთობა აქ რაღაცნაირად ისე გამოვიდა ხო ცოტა რაღაცა დაძაბულია სიტუაცია დაძაბულია სიტუაცია რაღაცა რაღაცის გარკვევას მოითხოვს ეს სიტუაცია უფრო ურთიერთობის გარკვევას მოანდომებთ ეს სამი თვე შეკითხვებს, რომელსაც ვუპასუხებ, გთხოვთ რომ წაშალოთ, რომ ხელმეორედ აღარ წავიკითხო. ა ლიგა ჭუმბურიძე მეკითხება, რას მოიმოქმედებს ნახვისას ამ დღეებში? ჩაფიქრებული. ა შორენა ხო. შორენას ვუპასუხებ, რას მოიმოქმედებს ნახვისას ამ დღეებში? მ ჩაფიქრებულიო, რას მოიმოქმედებს, ხო? შორენას პასუხობ, რას მოიმოქმედებს ჩაფიქრებული ადამიანი ამ დღეებში? აბა ვნახოთ, რას მოიმოქმედებს, აბა. შორენას პასუხობ, რას მოიმოქმედებს? რას მოიმოქმედებს მოიმოქმედებს იმას რომ გამოჩნდება გაგეხარდებათ ძალიან ეს საციხარულო შეხვედრა იქნება აა საციხარულო შეხვედრა და შემდეგ რა არის იცით ცოტა რაღაცა პერიოდის მერე ისევ დაფიქრება და ისევ რაღაცა პაუზა ისევ დაფიქრება და ისევ პაუზა ეს არის ძალიან სასურველი მამაკაცი როიტყვენ აი სასიამოვნო ქალისთვის რა ძლიერი ძლიერი, მამაკაცური, ვაჟკაცური, მაგრამ ამის მერე არის რაღაცა გაჩერება ამ სიტუაციის, იცით, შეჩერება, რომ როიტყვენ უკვე აღარ იცის რა როგორ მოიქცეს, რა გააკეთოს. ყოველ შემთხვევაში ეს არის უფრო მომავლის მომავლის შეკითხვა უკვე, როგორ განვითარდება და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში ამ დღეებში აი ასე როიტყვენ გამოჩდება, სასიხარულო და ძალიან სასიამოვნოდ. წაშალეთ შეკითხვა რომ აღარ გიპასუხოთ ია ია ია ბახტაძე რომელიც ლაშასთან დაკავშირებით სამთვის განმავლობაში გონი იას ვუპასუხე უკვე ნათია მანაგაძე რას აპირებს ჩაფიქრებული პიროვნება ახლო მომავალში ვიქნებით ერთად ნათიას პასუხობ რას აპირებს ჩაფიქრებული პიროვნება ახლო მომავალში აბა ვნახოთ რას აპირებს ნათიას პასუხობ რას აპირებს ჩაფიქრებული პიროვნება ახლო მომავალში აბა ვნახოთ რას აპირებს აპირებს სიხარულს და ყველაფერს კარგს შემოკარგო აბა ვნახოთ ა ხო რაღაცა სირთულე იქნება, აბა ვნახოთ თუ იქნებიან ერთად, ну უახლოვესი სამი თვის განმავლობაში როგორ განვითარდება აბა ეს სიტუაცია. სამი თვის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, იქნებით ერთად, ჩემო კარგო და ძალიან სასიამოვნო და ლამაზი ურთიერთობა გექნებათ. შეკითხებს, რომელსაც უპასუხებ, ჩემო მეგობრებო, წაშალეთ, რომ ხელმეორედ აღარ გიპასუხოთ. იმიტომ რომ დროცი კარგება და ნუ მაიწულებთ რომ დავიმახსოვრო ახლა ყოველი შეკითხვა და რომ ამოვიწერო და რაღაც ამდენი დრო არ არის, ხო? აი ნინოს ვთხოვე რომ წაეშალა. წაშალეთ ხომ ია ბახტაძე რამელის ლაშასთან? ია ესე რა ქვია, წაშალეთ ეს შეკითხვა, მე მგონი თქვენ გიპასუხეთ. ძალიან დიდი მადლობა რომ წაშალეთ კი ბატონო ქეთი ბურჯანაძე გამარჯობათ მალე გადავალთ მე და ჩემი ჩაფიქრებული ადამიანი ცალკე საცხოვრებლად მე გონ ქეთი თქვენ გიპასუხეთ გუშინ თუ გუშინ წინ პირდაპირ ეთერში ქეთის პასუხობ ქეთი ბურჯანაძეს რამდენად აქვს პერსპექტივა რომ ცალკე გადავიდეს საცხოვრებლად აბა ვნახოთ რამდენად აქვს ქეთის პერსპექტივა პერსპექტივა რაღაცა რაღაცა დახმარებას ელოდებით. თქვენ რაღაცა იმედი გაქვთ? იმედი გაქვთ დახმარების? ოცნებებით ჩანს თქვენი რა თქმა უნდა ოცნებები ჩანს ამ ეტაპზე ამ ეტაპზე ცოტა მართლა ოცნებების დონეზეა ეს ამბავი ამ ეტაპზე ოცნებების დონეზე ჩანს ეს ყველაფერი აა კეთი იცით, ეს ძალიან სტრაფად არ მოხდება, ჩემო კარგო, მოხდება, მაგრამ თქვენ ცალკე გადახვალთ, მაგრამ დრო დასჭირდება. გესმით? დრო, დრო. რაღაცა მოვლენები უნდა განვითარდეს და შემდეგ მართლა მართლა გადადიხართ. აი შეგიძლიათ ეს არკანი გადაიღოთ და შეინახოთ, რომ ნამდვილად მოხდება თქვენი გადასვლა არკანის მიხედვით. აქ ესეთი ინფორმაცია. მოხდება თქვენი ჩაფიქრებული ეს მიზანი, მაგრამ ნელა. რაღაცა დროში არის გაწელილი. და აა შემდეგ ქეთი ქეთი ბურჟანაძის მიუმართავ წაშალეთ ქეთი რა ეს შეკითხვა რომ აღარ გიპასუხოთ ხელმეორედ. აა შემდეგ მალე ხო აი ქეთი ქეთი წაშალეთ კიდევ მეორე ჯერაც მოგიწერიათ ია ბახტაძე გამარჯობათ მე ია ვარ ხელა როგორ მე ია ვარ რამელოდება სამიტის მანძილზე ლაშასთან დაკავშირებით მე გიპასუხეთ ია უკვე გამარჯობა ია ვარ კარგით ესე იგი რა ელოდება ლაშასთან სამიტის მანძილზე აბა ვნახოთ პასუხობ ია ბახტაძეს რაილოდება ლაშასთან სამი თვის განმავლობაში. მხოლოდ ერთი არკანი თუ დაგაკმაყოფილებთ იაბა ვნახოთ. ა ლაშასთან ის არის რა ქვია, არასერიოზული რაღაც ურთიერთობა და ოცნებებს ოცნებებით კოშკებს ნუააგებთ, როგორ განვითარდება. აი, ნახეთ, დაფარულია ჩემო კარგო ინფორმაცია. აა ამ ეტაპზე არ ჩანს, იცით, თქვენი ურთიერთობა როგორ გაგრძელდება, მაგრამ თქვენს ქვეცნობიერ თუ შეეკითხებით, ეს თქვენ უკვე იცით. აა კიდევ გიმეორებთ ჩემო კარგებო შეკითხვებს, რომელსაც ვუპასუხე, ასე ვთქვათ, პასუხგაცემული შეკითხვები, წაშალეთ. აა სოფო ჭანტურია მოგესალმებით შემეხმიანება ჩემი პარტნიორი ვალენტინო ბას აბა ვნახოთ სოფოს პასუხობთ არის პერსპექტივა რომ სოფოს ვალენტინობისთვის შეხმიანოს პარტნიორი რამდენად აქვს პერსპექტივა სოფოს რომ პარტნიორი დაეკონტაქტება ვალენტინობის დღესასწაულზე კი არის პერსპექტივა არის პერსპექტივა ჩემო კარკო აა ვნახოთ აქვე ეს არის პერსპექტივა, მაგრამ იცით რა არის, რაღაცა თავს იკავებს და აა ხომ არ ჯობია რომ მანამდე აა მანამდე თქვენს რომ იაქტიუროთ, რომ მან გადმოდგას ნაბიჯი, უფრო თამამად. თუმცა უნდა, იცით, უნდა ურთიერთობის გაგრძელება. უნდა. აჰა პასუხგაცემული შეკითხვები წაშალეთ. ჩემადამ იმკითხავა და ჩემზე უთხრეს, რომ ჯადო მაქვს და ჩემი სურათია სადღაც მიცვალებულ საყოლილი, რომ გამიშალოთ მაქვს ჯადო, ერთხელ გამიშალეთ და კიდევ უფრო კიდევ რო გამიშალოთ. იცით რა არის, აი სწორედ აი ასეთ შემთხვევაში ვამობ. ერთხელ გამიშალეთ და კიდევ რო გაგიშალოთ. ერთხელ რომ გაგიშალეთ, მაშინ რა გიპასუხეთ? ერთი და იგივე, ერთი და იგივე პასუხი ერთმანეთს არასოდეს არ ემთხვევა. უნდა გავიდეს რაღაცა დრო. უნდა გავიდეს რაღაცა დრო, ჩემო კარგო. და საერთოდ ეს ისეთი თემა, აქ უნდა გაიშალოს რო იყვნენ სქემა, სქემა უნდა გაიშალოს. ა რო იყვნენ დედის ფრიდან, უნდა გავიგოთ ეს მაგია არის გაკეთებული. მამის ფრიდან ბებიები, ბაბუები და არის დიდი სქემა ესეთი. და აი ესეთი ერთი არკანით რის საშუალებასაც მაძლევს ეს საჯარო გაშლები არ ვიცი რა უნდა გითხრათ რა პასუხი უნდა გითხრათ ამაზე ნონინო როგორ მიიღებს ნონინოს ვერწავაშლევინე ის შეკითხვა და მეც კიდევ კითხულობ სულ რამელის ლაშასთან დაკავშირებით სამი თვის მანძილზე ია გთხოვთ წაშალოთ ეს შეკითხვა წაშალეთ ია ლაშასთან დაკავშირებით უკვე გიპასუხეთ და წაშალეთ ეს სამი შეკითხვა არის თქვენი დაკავებული აქ მერი მერი როგორ არის ახლა ჩაფიქრებული პიროვნება ფსიქოლოგიურად და ემოციური მდგომარეობა აჰა მერის პასუხობ მერის პასუხობ ჩაფიქრებული პიროვნების ემოციური და ფსიქოლოგიური მდგომარეობა აბა ვნახოთ როგორია როგორია ჩაფიქრებული პიროვნების ფსიქოემოციური მდგომარეობა. როგორია ჩაფიქრებული პიროვნების ფსიქოემოციური მდგომარეობა. ой რატო რატომ არის ასე ჩაფიქრებული პიროვნების ფსიქოემოციური მდგომარეობა ძალიან არეულია, ძალიან ამღრეულია და ძალიან ნეგატიური აზრებით არის. აი ასეთია ჩემო კარგო თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნების ფსიქოემოციური მდგომარეობა. შემდეგ წაშალეთ შეკითხვა, ვუპასუხებ თუ არა წაშალეთ, რომ ხელმეორედ არ წავიკითხო. ნანა ბა ბაზგარაძე მე ცოტა ხანში ექიმთან მივდივარ და ხომ ყველაფერი კარგად იქნება გთხოვთ მიპასუხოთ ჩემო კარგო მაგასთან დაკავშირებით პერსონალური გაშლა არის საჭირო პერსონალურად უნდა გაიშალოს სქემის მიხედვით რომ მე გითხრათ თქვენ რა მდგომარეობა გაქვთ ჯანმრთელობის მიმართულებით და რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება პერსონალურ გაშლებისთვის წერია ვიდეოს ქვემოთ, როგორ მოიქცეთ, რომ არსებობს არის ორი აპლიკაცია, Viber-ი, WhatsApp-ი, ჩემი ტელეფონის ნომერია მითითებული ქვე და დამირეკეთ. ესე იგი, აბა ვნახოთ ესე იგი შეკითხვა, რას ფიქრობს ლათინური ასოებით ნუმ წერტ, ლათინური ასოებით ნუმ წერტ უბრალოდ. რაც გავიგებ უახლოეს მომავალში სასიხარულ ამბავს. მარინე, მარი ტვირტაშვილი. აბა რას გაიგებს მარინე უახლოეს მომავალში სასიხარულ ამბავს? ნახოთ აბა. მარი, მარი. მარის, მარიზე ვეკითხები აბა. რას გაიგებს უახლოეს მომავალში სასიხარულ ამბავს და რა მიმართულებით? რა მიმართულებით? ახლო მომავალში სასიხარულ ამბავი, მაინც და მაინც ესეთი არაფერი არ იქნება, მარი. ახლო მომავალში და რაც შეეხება საწყენი, საწყენი კი საწყენი იქნება, მაგრამ სასიხორულო ისეთი არაფერი შემოკარგო. და ნუ დაპროგრამდებით ახლა ამ მიღებული ინფორმაციით შემოკარგებო, ეს მხოლოდ ტაროა და ცხოვრება არის რეალური, სადაც ჩვენ ვცხოვრობ და რასაც ვხედავთ. რა მელოდება ჩაფიქრებულ ადამიანთა და ფინანსები? ლანა მეკითხება, ლანა კოლბაია, რა ელოდება ჩაფიქრებულ ადამიანთა ფინანსებში? ლანას მე მგონი მე ვუპასუხე არაერთხელ არაერთხელ ვუპასუხე ასეთ შეკითხვებზე კი ბატონო ხელმეორედ დასმული შეკითხვა დაცული არ იქნება ზუსტი ინფორმაციისგან და ამიტომ გეუბნებით ხოლმე აი ჩაფიქრებულ ადამიანთან გაგვთ ესეთი ძალიან კარგი ურთიერთობა და ეს ეს პიროვნება თვითონ უკვე ფინანსებთან არის დაკავშირებული ძალიან ისე ფინანსურად ძლიერი ადამიანი, კარიერულად ძლიერი ადამიანი, ეს პირად ცხოვრება ეხლა ფინანსები. ფინანსებში ცოტა რაღაცა სირთულე გაქვთ, შემოკარგო და ეძებთ გამოსავალს, თუმცა გაქვთ ისეთი გამოცდილება თქვენ, რომ აუცილებლად იპოვით გამოსავალს, რომ თქვენ გზას, რომ უკეთესად იყოთ. ფინანსურ თვალსაზრისით ვამბობ მე, ფინანსური თვალსაზრისით. რა მელოდებჩა ხო, ლანა წაშალეთ შეკითხო რომ აღარ მივუბრუნდე ხელმეორედ. თათა თათა მეკითხება. აა, კი, მადლობას მიხდის უფრო სწორად თათა, არაფრის შემოგევლე. წაშალეთ თათა ეს მოწერილი. და ლანა თქვენი მესიჯი წაშალეთ რა, თქვენი კომისა მოწერილი. ირმა მიქაძე, ირმა მიქაძე მეკითხება, რას ფიქრობს ჩემზე ჩაფიქრებული ადამიანი? აბა ვნახოთ, ირმას ვპასუხობ. მე მგონი irmas უპასუხე და აი ამიტომ გეუნებით რომ წაშალოთ ხოლმე შეკითხები რომ ხელმეორედ აღარ გადავიკითხო და მეც დრო მეკარგება ეს როგორი იყო ოქროს წუთები რომ შეიძლება სხვას უპასუხო irmas უპასუხობ მიქაძეს რას ფიქრობს ჩაფიქრებული ადამიანი ჩაფიქრებული ადამიანი რო იყო არასანდო ადამიანია ძალიან ასეთ პიროვნებას მე პირადად არ ვენდობოდი და იცით რას ფიქრობს? ფიქრობს, რომ აი ნახეთ მე როგორ რამაგარი ვარ, როგორ მოვიქეცი. რაღაც აი აი ეს აი ესეთი შინაარსი აქვს ამ არკანს. მე არ ვიცი ხლა ეს თქვენთან მიმართებაში რამდენად რეზონირდა ეს ინფორმაცია, მაგრამ ასეთი არკანი ამოვიდა თქვენს შეკითხვაზე. ნუ გავიწყდებათ რომ ეს არის საჯარო გაშლა, ჩემო კარგებო, მე არ მესმის არც თქვენი ლაპარაკი არც თქვენთან ვერანაირ ენერგოინფორმაციულ კავშირებს ვერ ვამყარებ გესმით ეს არის ძალიან ზედაპირული გაშლა გესმით და რომ არ დაემთხოს და ძალიან აბსურდულ აბსურდულათაც რომ მოგეჩვენოთ მიღებული პასუხი არ გაგიკვირდეთ ეს არის საჯარო გაშლა შეგიძლიათ თავისუფლად ჩათვალოთ ეს საჯარო გაშლა თავის შექცევათ გართობათ და მეტი არაფერი სერიოზულად არ უნდა მიიღოთ ფიქრია გოგალაძეს პასუხობ, რას უნდა ველოდო ჩაფიქრებული ადამიანისგან, რას გააკეთებს ჩვენი ურთიერთობისთვის? კი ბატონო, ფიქრია, გიპასუხებ და ვნახოთ. ტარო, რას გიპასუხებთ? ფიქრია საინტერესებს, რას უნდა ელოდოს ჩაფიქრებული ადამიანისგან, რას მოიმოქმედებს ამ ურთიერთობისთვის? აქ არის ორი შეკითხვა. როგორ განვითარდება ფიქრიას და ჩაფიქრებული ადამიანის ურთიერთობა. აქ არის э, ლოდინის რეჟიმი, რაღაცა დროსთან არის დაკავშირებული. ორივე თითქოს э, აკვირდებით ერთმანეთს, როგორ მოიქცევით და აბა ვნახოთ როგორ განვითარდება. როგორ განვითარდება. რაღაც э, განვითარება ამას არ აქვს ისეთი ისეთი თქვენ რომ გინდოდეთ ფიქრია შემოგევლე, ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ესე ჩანს შემოკარგო. და ძალიან ისე საჯარო გაშლის სიტუაციაში, ძალიან მოკლედ და კონკრეტულად. ფიქრია წაშალეთ ეს შეკითხვები თქვენი მოწერილი. ლიკა ჭუმბურიძე ელოდება ჩემს ნახვას შორენა ვარ. შორენას პასუხობ. რამდენად ელოდება შორენას ნახვას ჩაფიქრებული პიროვნება? რამდენად ენატრება შორენა ჩაფიქრებულ პიროვნებას? აბა ნახოთ. უფ, როგორ არა? ენატრები შორენა, ენატრები მაგიურად მოქმედებ იმ ადამიანზე, მაგიურად. შორენა წაშალეს კომენტარი. ლიკუნა გოგაშვილი მეკითხება, რას გრძნობს გიგი ჩემს მიმართ? ლიკუნა, მე უკვე მეგონი მე ასეთ პასუხობთ ამ შეკითხვაზე. შორენა რეხვიაშვილი გავისტუმრებ თუ არა ვალდებულებებს ამ თვის ბოლომდე. აბა ნახოთ შეძლებს თუ არა შორენა ამ თვის ბოლომდე. აა დაკისრებული ვალდებულებების შესრულებას. აბა ვნახოთ ამთვის ბოლომდე შეძლებს თუ არა შორენა. კი შემოგევლი, აი ნახეთ. ნახეთ, აი ეს გადაუღეთ ამას ფოტო და შეინახეთ. ეს არის ძალიან წარმატებული, ძალიან სამყაროდან ხელის შეწყობა და აი ყველანაირად ძალიან კარგი კარტია. პასუხგაცემული შეკითხვები წაშალეთ. ახო, ლანა. კარგი თქვენიც ა უბრალოდ იცით რა არის თქვენი სახელი ბერჯელ ვნახე თვალი მოვკარი ძალიან ბერჯელ მხვდება კი მესმის რომ ჩემი არხის გამომწერი ხართ მაგრამ მეგონა რომ ერთი და იგივე შეკითხვა დამისვით კი ბატონო აა ლიკუნა ლიკუნა რაც გრძნობს გიგი ჩემს მიმართ კი ბატონო ლიკა ლიკა ვეკითხები ტაროს თქვენზე ესე იგი რაც გრძნობს გიგი თქვენს მიმართ რაც გრძნობს გიგი თქვენს მიმართ ნახოთ აბა რაც გრძნობს გიგი თქვენს მიმართ ლიკა ერთ ერთ რამეს გეტყვით რომ აი ამ აი ამ არკანით ხო ამოვიდა ისეთი პიროვნება, რომელსაც არ უნდა ენდო, იმიტომ რომ თვითონაც არ უნდა ენდოს თავის თავს. აა რამდენიცაც არ აქვს ამ ადამიანს ისე აწყობილი ცხოვრება, რომ რო თქვენ იყოს დამჯდარი, შემდგარი არ არის გესმით ეს პიროვნება, შემდგა, შეუმდგარი პიროვნება. რაღაციდან უნდა ამოსვლა, რაღაც თითქოს რაღაცა ერთფეროვანი ცხოვრებიდან, ვერც იმ ცხოვრებიდან ვერ დაუღწევია თავი. მოკლედ აი ესეთი პიროვნება. აა არ გირჩევთ რომ რა ვიცი ну თუგინად იფიქრეთ, მაგრამ რომ ინერვიულოთ ამ ადამიანზე არ გირჩევთ, მოკლედ და კონკრეტულად. ჩემი პასუხი ასეთია. გაიხარე ლანა, შემოგევლე. მადლობას გიხდით თქვენ რომ შემოდიხართ ჩემს არხზე და მიყურებთ და მისმენთ. დიდი მადლობა. ესე იგი, ვისაც გიპასუხეთ ჩემო კარგებო, წაშალეთ ის კომენტარები, იმიტომ რომ აი მორბენალის ტრიკონი რომ არის ხო მობილურზე, იკავებს ადგილს გესმით და ხელახლა ვკითხულობ ხოლმე ერთი და იგივე შეკითხვას. ესე იგი, მარი გამოვალ თუ არა მდგომარეობიდან? აჰა. მარი, მარიზე პასუხობ ახლა მე. მარის პასუხობ უბრალოდ და ვეკითხები დაროს. აა გამოვა თუ არა, ესე იგი, რამდენად აქვს პერსპექტივა მარის რომ გამოვიდეს მდგომარეობიდან. რაღაცა მდგომარეო, ჩაფიქრებული მდგომარეობიდან. კი, მარი შემოგევლი. აი ნახეთ, შეხედეთ, ნახეთ როგორი კარტი ამოვიდა ამ შეკითხვაზე, აი გამოხვალთ კიდევაც და ბევრი კარგი რამეც მოხდება. მიზნების ასრულება, დასახული მიზნების გეგმების და ასე შემდეგ. შემდეგ ა პასუხგაცემული შეკითხვები წაშალეთ. ლიკუნა წაშალე შემოგევლე თქვენ ისე კი შეკითხვა. ა შორენა თქვენ წაშალეთ, გთხოვთ, წაშალეთ, რომ არ წავიკითხო ხელმეორედ. ა ლიკა კვერენჩხილაძე რას გააკეთებს ურთიერთობისთვის? ლიკას პასუხობ, რას გააკეთებს ურთიერთობისთვის? ლიგას პასუხობ, რას გააკეთებს? რას გააკეთებს? რას მოიმოქმედებს? ნახეთ აქ როგორი კარტი ამოვიდა ლიკა, ძალიან მშვიდობიანი. თითქოს ეს ჩაფიქრებული პიროვნება არის მონდომებული, რომ აღადგინოს ურთიერთობა გესმით და შეინარჩუნოს ეს ურთიერთობა. ვი ძალიან არის მონდომებული. პასუხგაცემული შეკითხვები წაშალეთ. პასუხგაცემული შეკითხვები წაშალეთ შემოკარგებო, რომ არ დავიკარგო ამდენ შეკითხვაში. ლიკა კვერნჩხილაძე, გთხოვთ წაშალეთ თქვენი შეკითხვა, ხო გავეცი პასუხი უკვე. ალიკა ბარბაკაძე, გთხოვთ მეპასუხოთ, დავიწყებ მუშაობას PSP-ში. აბა ვნახოთ. ახლა არომ რამდენად იცის PSP, არ ვიცი, მაგრამ მოდით ასე შევეკითხოთ, რამდენად აქვს პერსპექტივა ლიკას სამუშაოს დაწყების. აი ეს კარტი ამოვიდა. კი, ნახეთ. აი. აი, რისი თქმა უნდა და ნახეთ. ლიკა, თქვენთვის დაიწყებთ რა თქმა უნდა სამუშაოს იქ, სადაც თქვენ გინდათ. დაშალეთ შეკითხები, რომელსაც გავეცი პასუხი. აა, შემდეგ რაც გსნობს გიგი ჩემს მადლი კუნა ქოქაშვილი წაშალეთ თქვენი შეკითხები და არ ვიცი ნუ თუ ასე ძნელია შეკითხების წაშლა ლიკა ბარბაკაძე დავიწყებ მუშაობას ლიკა ბარბაკაძე წაშალეთ თქვენი შეკითხვას შემოგევლე ლიკა კვერენჩხილაძე წაშალეთ თქვენი შეკითხვა გთხოვთ ლიკა ბარბაკაძეს ვუპასუხე და წაშალეთ ლიკა შეკითხები რამდენჯერმე გაქვთ მოწერილი და სულ აღაშალეთ კეთევან მაღრაძე რას მოიმოქმედებს ჩაფიქრებული პიროვნება რას ფიქრობს კეთევან სპასუხობ რას მოიმოქმედებს ჩაფიქრებული პიროვნება და რას ფიქრობს კეთევან რომ გეპასუხებთ მერე წაშალეთ რას ფიქრობს და რას მოიმოქმედებს პასუხობ კეთევანს რას ფიქრობს რას მოიმოქმედებს კეთევან თქვენს მიმართ არის ძალიან კარგად განწყობილი ეს ადამიანი და რას მოიმოქმედებს აბა ვნახოთ რას მოიმოქმედებს რამ რას მოიმოქმედებს ამ ამ ეტაპზე არაფერს არ მოიმოქმედებს უბრალოდ გექნებათ აი ასეთი კარგი ურთიერთობა ძალიან კარგი და ძალიან ახლო ურთიერთობა მეგობრული და სულიერების დონეზედაც და რა ვიცი ყველანაირად ა მარიკო ერთი წამით ერთი წამით ქეთევან ქეთევან მაღრაძე წაშალეთ თქვენი შეკითხვა შემოგევლე უკვე გიპასუხეთ ლიკა კვერენჩხილაძესაც შევახსენებ რა გთხოვთ რას უნდა ველოდო ჩაფიქრებული ადამიანისგან უახლოესი სამი თვის განმავლობაში მე მგონი გიპასუხეთ თქვენ ლიკა და წაშალეთ ლანა ლანა თქვენ წაშალეთ ხო აი კიდევ არის თქვენი შემორჩენილი თქვენი შეკითხვა და წაშალეთ ლანა ლიკა კვერენჩხილაძე თქვენ რამდენჯერმე გაქვთ მოწერილი და წაშალეთ ნინის ტურვას პასუხობ. ნინის ტურვას პასუხობ. გამარჯობა, რას მოიმოქმედებ შერიგებასთან დაკავშირებით? პასუხობ ნინის, რას მოიმოქმედებ შერიგებასთან დაკავშირებით? ხელმეორებთ, ჩემო კარგებო, ხელმეორეთ, ნუ машлевинет ერთი და იგივე შეკითხვაზე პასუხებს რა ესა ტაროს ნუ ნუ ამიტომ გთხოვთ წაშალეთ თქვენი ერთხელ დასმული შეკითხვა ნუ თუ ასე ძნელია ნეტა ვერ გავიგე კომპიუტერთან ხო გაქვთ ურთიერთობა და ელემენტარული დილეითი ხო იცით ხახნა? აი უკვე დამავიწყდა ახლა ვინ რა მთხოვა. ძალიან გთხოვთ რომ წაშალოთ რა. დავიწყე თუ არა ეს ეთერი ამას გთხოვთ რომ გაცემული შეკითხვა, პასუხი გაცემული შეკითხვები წაშალეთ. ხათუნა მამულაშვილს პასუხობ გამარჯობა გამოსრულდება თუ არა ერთ თვეში სურვილი რას ველოდო ხათუნა პასუხობ ერთ თვეში აბა აუსრულდება თუ არა სურვილის ასრულების პერსპექტივა რამდენად არის ხათუნასთვის ერთ თვეში ერთ თვეში ხათუნასთვის სურვილის ასრულების პერსპექტივა აბა ვნახოთ ერთ თვეში სურვილის ასრულების პერსპექტივა აა არ არის, ერთ თვეში არ არის შემოგევლე, ერთ თვეში. აბა ერთ თვეზე მერე ერთი თვის მერე ერთი თვის მერე უფრო არის, ვიდრე ვიდრე ერთ თვეში, მაგრამ ერთი თვის მერეც არის კიდევ აქ მერე შეკითხებია საჭირო კიდევ როგორ განვითარდება და ასე შემდეგ მოვლენები გესმით. ესეც საჭიროებს უფრო პერსონალურ გაშლას, უფრო ფართო სქემით. მანანა ხათუნა მამულაშვილი ხათუნა წაშალეთ თქვენი მოწერილი ხათუნა ხათუნა წაშალეთ შემოგვიდეთ თქვენი მოწერილი ორჯერ არის უკვე მოწერილი თუ არა მეჯერ კიდევ მანანა ლომიძე რამელოდება პირაჩი სამთვეში მანანას პასუხობ რაელოდება პირაჩი სამთვეში რაელოდება ბავნახოთ ერთი არკანით 1 2 ერთი არკანით თუ დაგაკმაყოფილებთ ეს ინფორმაცია, კი ბატონო, ერთ თვეში რაგელოდებათ? ესა სამ თვეში უფრო სწორად, სამ თვეში, ნუ თქვენი პოზიცია არის მყარი, ძალიან ძლიერი ხართ ამ э, ურთიერთობაში, გესმით? თქვენ ხართ წამყვანი, ჩემოკარკო და როიტყვენ, აი ლიდერი ხართ ამ ურთიერთობაში და თქვენი პარტნიორი კიდევ როიტყვენ, აი მოყვებათ თქვენს ნებაზე მოყვება. თქვენს ნებას მოყვება. აა ხო, პასუხგაცემული შეკითხვები წაშალეთ. ნინის ტურუ არის თუ არა მესამე პირი ჩვენს ოჯახში, რომელიც ანგრევს ყველაფერს. ნინის პასუხობ მესამე პირი, რამდენად არსებობს მესამე პირი ნინის ცხოვრებაში? რამდენად არსებობს მესამე პირი ნინის ცხოვრებაში? ნახოთ, აბა, რამდენად არსებობს, შევნახოთ. რამდენად არსებობს მესამე პირი. კი ბატონო, დაბა ვნახოთ. ვინ არის ის და რა ადამიანია, ვნახოთ. ვინ არის ის და რა ადამიანია? სხვათა შორის ეს ადამიანი რაღაცა ცდილობს თავისი მხრივ რომ მას გონია რომ ეს ყველაფერი მას უნდა რომ ესე მოხდეს მას ის მას ჯერა რომ ეს სხვანაირად არ შეიძლება ეს მეთქი მართლაც გიშლით ხელს მართლაც გიშლით და მას შეუძლიათით თქვენი ბედის ბორბალი რომ იყვიან უკან დაატრიალოს ეს მეთქი ძლიერი პიროვნება მასე ბევრი რამეა დამოკიდებული უფრო მეტი ინფორმაციის მიღებისთვის გთავაზობთ პერსონალურ გაშლას, კაბინეტურს, ასე ვთქვათ, მარტო მე და თქვენ რო ვიქნებით აი ისეთი. მარიკო რაელის უახლოვეს 6 თვეში კახიძეს. ნახოთ აბა მარიკოს პასუხობ რაელის უახლოვეს 6 თვეში კახიძეს. მე არ ვიცი ვინ არის კახიძე, მაგრამ დავუსვათ ასეთი შეკითხვა მარიკოს შეკითხვაზე, რაელის კახიძეს უახლოვეს 6 თვის განმავლობაში, 6 თვეში, ნახოთ აბა. რაელის და მარიკო შეხედეთ ამას შეხედეთ ამას როგორ აღიქვათ თქვენ ახლა ამ კარტს აი ის ელის ხო შემდეგ ესე იგი ეთოთეა უნდა თუ არა დაბრუნება ჩემთან მადლობა ეთოს ვასუხობ უნდა თუ არა დაბრუნება თეასთან ეთოსთან უფრო სწორად უნდა თუ არა დაბრუნება ეთოსთან ვნახოთ რამდენად უნდა დაბრუნება ვერ გადაუწყვეტია ვერ გადაუწყვეტია ეთოიცით ხან ფიქრობს ისე ხან ფიქრობს ასე ვერ გადაუწყვეტია ხო და თუ ვერ გადაუწყვეტია თქვენ დაეხმარეთ გადაწყვეტაში თუ თქვენ გინდათ რომ გააგრძელოს ურთიერთობა ხალხზე ბევრი რამეა დამოკიდებული ძალიან დიდი მადლობა ვინც გაითვალისწინა ჩემი თხოვნა და წაშალეთ ეს მოწერილები დიდი მადლობა ესე იგი კიდევ შეგახსენებთ შემოკარგებო რომ ვართ პირდაპირ ეთერში ტარო სამყაროს არხზე და პასუხგაცემული შეკითხვები გთხოვთ იმ წუთშივე წაშალოთ რომ ხელმეორედ აღარ წავიკითხო და ხელმეორედ არ გავშალო მე ტაროს კარტი გესმით იმიტომ რომ ჯერ თი ხო დროცი კარგება ძვირფასი დრო და იმ დროში შემიძლია მე ვთქვათ ორ ადამიანს ვუპასუხო. დათო ანანიძე, გამარჯობათ, მაინტერესებს გახტებიან თუ არა როგორ? გახტებიან რა ნიშნავს? აა, გახტებიან თუ არა თემო და მარე შეყარებულები უახლოს მომავალში. აბა, დათოს პასუხობ. გახტებიან თუ არა, რამდენად აქვთ შანსი თემო და მარის აა ერთად ყოფნის აბა რამდენად აქვთ პერსპექტივა თემოს და ანის ერთად ყოფნის პერსპექტივა რამდენად აქვთ ო აქ ანია ძალიან წამყვანი როლი აქვს ანის და ძალიან ჩქარობს სიტუაცია ჩემოკარკო ძალიან ჩქარობს და ვნახოთ აბა როგორ განვითარდება ეს ურთიერთობა ვნახოთ ნახოთ რაღაცა დაფიქრებას აქვს ადგილი ბიჭის მხრიდან დაფიქრებას აქვს ადგილი და ნუ პრინციპში აქ საინტერესო თემა შეიძლება კიდე მეტის თქმა მაგრამ ცით ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და საჭიროა სხვასაც ვუპასუხოთ იმიტომ მე სხვასაც ექნება მოთხოვნილება რომ გამიშალე კიდე მე ხუთი არკანი მე ექვსი არკანი წამოიღეთ და ასე შემდეგ და ასე არ შეიძლება თიკო ორბელაძე თიკოს პასუხობ რა მელოდება ერთი თვის განმავლობაში ჩემს ჩაფიქრებულ სურვილთან დაკავშირებით თიკოს პასუხობ თიკო თიკო თქვენ პასუხობთ რა გელოდებათ ჩაფიქრებულ სურვილთან დაკავშირებით თიკოს პასუხობ ოპა ნახეთ თიკო აი ასრულება ჩემო კარგო ასრულება აი გადაიღეთ ფოტო და შეინახეთ პასუხგაცემული შეკითხვები წაშალეთ. თიკო წაშალეთ შეკითხვა შემოგევლე, მხნეურად რომ აღარ წავიკითხო. ნათი აღდგება ჩვენი ოჯახი, შევრიგდებით ნათის აბა, ნათის პასუხობ, რამდენად აქვს პერსპექტივა ნათის, რომ ოჯახი აღდგეს. აბა, ნახოთ, რამდენად აქვს ნათის ოჯახი, რომ ოჯახი აღდგეს. ნათია ნათია თქვენი თქვენი მდგომარეობაც და დროს მოითხოვს ჩემო კარგო რომ გითხრათ რომ ეხლა სწრაფად მოხდება ოჯახის აღდგენა ეს არ იქნება მართალი მეგონა ვინმე მოვიდა ჩემთან და იმიტომ შევყვდი. ესე იგი, რას ვამბობდი, ნათიას აღდგება თუ არა ოჯახი. ხო, ამ ეტაპზე, ამ ეტაპზე შემოკარგო რაღაც ძალიან დამძიმებული სიტუაცია, გადახედვას მოითხოვს ეს თქვენი ურთიერთობა, შემოკარგო და იცით რა არის აი დრო დროს ითხოვს დროს მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ამ კარტიდან ვიტყოდი რომ რაღაც გადაფასების შემდეგ იცით გადაფასების შემდეგ აი თქვენც რომ დაფიქრდეთ იცით რომ დაფიქრდეს აი კარგი იქნებოდა არის რაღაცა პერსპექტივა მოდით აბა ამოვიღებ კიდევ ერთ კარტს აბა რამდენად არის შანსი კი რა აი ხო თქვი არის შანსი, იცით, რაღაც უფრო მოქმედებას მოითხოვს ეს. მოქმედ ქმედება არის საჭირო, გესმით, უფრო მეტი პოზიტივი თქვენი მხრიდან, მისი მხრიდან გესმით და აი დიდი შანსია რომ აღდგეს თქვენი ოჯახი. აი ნახეთ გადაიღეთ ეს არკანი და ამ ინფორმაციამ უნდა იმუშაოს, რომ თქვენ ეს არის ძალიან იცით მიზნის მიღწევის კარტია, მიზნის მიღწევის გესმით, აი ისე როგორც თქვენ გინდათ. პასუხგაცემული შეკითხვები წაშალეთ. ნინი წაშალეთ თქვენი შეკითხვა, ნინის ურვა. მარიამ კოსტენკო გთხოვთ, მითხარით და თუა. როგორ? მარიამ, მარიამ, მარიამ კოსტენკო. დაუსრულებელია თქვენი შეკითხვა. მარიჟვანია რას ფიქრობს და ა მარიამ კოსტენკო აჰა გამოჩნდება თუ არა ან კარგით მარიამს პასუხობ გამოჩნდება თუ არა რამდენად აქვს რამდენად გაქვთ პერსპექტივა რომ გამოჩნდეს აბა ნახოთ მარიამ კოსტენკოს პასუხობ მარიამ გოსტენგოს პასუხობდა ეს პიროვნება არის დაფიქრებული და ფიქრობს იცით რაღაცას ფიქრობს და აბა მაინც ნახოთ როგორ გადაწყვეტს აბა როგორ გადაწყვეტს როგორ გადაწყვეტს აა იცით რა არის არის უფრო შანსი რომ გადაწყვიტოს ისე როგორც აი ვაშკაც შეეფერება აა თქვენი ურთიერთობა მას თუ უღირს თუ თქვენი ურთიერთობა მას აბედნიერებდა, ოდეს მეგესმით, ის აუცილებლად დაგიბრუნდებათ. აუცილებლად. მარიან კოსტენკო წაშალეთ თქვენი შეკითხები, რომელიც გავეცი პასუხი. ბედია თუ არა მარიამის და თენგოს ურთიერთობა? აბა ნახოთ, მარიამს პასუხობ ისევ კოსტენკოს. რამდენად ესე იგი რამდენად გაგრძელდება რამდენად ერთი წამით რამდენად არიან მარიამი და თენკო ერთმანეთის ბედი არა არა არა ой თუ აქ გამოსდა ნახეთ ახლა საპირისპირო ეს გამოვიდა აა და რაც ასუსტებს ამის მოქმედებას. ესე იგი, ბედზე გვაქვს საუბარი, ხო? ბედზე გვაქვს საუბარი ორი ადამიანის ბედზე. აი ეს რომ არ ამოსულიყო, მაშინ ვიტყოდი რომ აქვთ პერსპექტივა მეთქი რომ ერთად იყვნენ, მაგრამ ჯერ ამოვიდა აი ეს კარტი, რომელიც არის ძალიან დიდი კითხვის ნიშანი, გესმით? აი ეს ეს აფუჭებს აი ამის ინფორმაციას. აა მაინც ამის აქ არ ჩანს ამათი ერთად ყოფნა, დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ არის. რაღაც დაკო რაზმაძე ესე იგი პასუხგაცემული შეკითხები წაშალეთ ჩიტაძე წაშალეთ თქვენი შეკითხვა გთხოვთ გენეცვალე ესე იგი შორენა ციქორიძე გვაქვს თუ არა საერთო მომავალი დაველოდო შორენას პასუხობ და შორენა წაშალეთ მერე შორენას პასუხობ ციქორიძეს რამდენად აქვს მომავალი შორენას ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან და დაელოდოს ვნახოთ შორენას პასუხობ შორენა მართლაც ლოდინის რეჟიმში გამოჩნდა და აბა რამდენად უღირს დალოდება რამდენად უღირს დალოდება ну ицит ра როგორი სიტუაცია თან ицит э, უნდა დაელოდოთ კიდევაც და თან უნდა იაქტიუროთ კიდევაც თუ თქვენ არ იაქტიუროთ მაშინ ისე ნუ დაელოდებით ხო იაქტიუროთ და ეკონტაქტეთ ეს საუბრეთ და თან იაქტიუროთ და თან მე თან დაელოდეთ კიდევაც თან შეხედეთ ицит როგორ არის ახლა ის დამოკიდებული თქვენს მიმართ თქვენ შეგიძლიათ რომ ის ამოიყვანეთ თქვენს ჯგუაზე მაგრამ ისე რომ თქვენ იმასთან არ იყოთ კონტაქტში და ისე დაელოდოთ ამას ნუიზავთ. მაშინ იქნება, მაშინ მარტო ლოდინში იქნებით, გესმით? მარტო ლოდინის რეჟიმში იქნებით. ეს ლოდინი რამდენხანს გაგრძელდება, კაცმა არ იცის. თქვენც უნდა იაქტიუროთ. შემდეგ აა ჩიტაძე მეკითხება, მექნება პირადი შემოსავალი, ანუ დავსაქმდები? აა მე გონი ჩიტაძეს უპასუხე ხო პსპშიო ხო ჩიტაძემ შემეკითხა თუ არ ვწდები აბა ჩიტაძეს უპასუხო ჩიტაძეს ექნება პირადი შემოსავალი დასაქმება რამდენად აქვს პერსპექტივა დასაქმების პერსპექტივა პერსპექტივა არის შემოკარგო მაგრამ არა დღეს და ხვალ რაღაცა დრო არის საჭირო პასუხგაცემული შეკითხვები წაშალეთ. ნათია ლელუაშვილი მეკითხება, გაყიდით ჩემს ადგილს მალე, აბა რამდენად აქვს პერსპექტივა ნათიას, რომ გაყიდოს თავისი ადგილი. კარგი იქნებოდა დაგეკონკრეტებინათ რა ადგილზეა საუბარი, საცხოვრებელი ადგილია? საცხოვრებელ ადგილზე საუბრობთ. ნუ კარგით. რამდენად აქვს პერსპექტივა ნათიას, რომ გაყიდოს თავისი ადგილი? აქაც დრო, დრო, დრო არის საჭირო, ჩემო კარგო. ა და იცით რა არის? არის კი რაღაცა მიზნების ასრულების რაღაცა პერსპექტივა არის. ა და დიდ ენერგიას დებთ აი ამ საქმეში და დიდი მონდომება გაქვთ რომ თქვენ ეს გააკეთოთ რაღაცა დასახული მიზანი გაქვთ მანანა ბეჟაშვილს პასუხობ მანანა ლათინური ასოებით გიწერიათ თქვენ და ამიტომ არ გავშლი ნინო რას გნუც კონკრეტული ადამიანი თუ გაიგებს რომ ჩემ ცხოვრებაში ვიღაც სხვა გამოსა ნინოს ვუპასუხე და გთხოვთ ნინოს აშალოთ რომ მე კიდე მეათასე და არ წავიკითხო ეს თქვენი შეკითხვა ხო ნათია ლელუაშვილსაც ვთხოვ რომ წაშალოს ეს შეკითხვა თაკო რაზმაძე დაალაგდება თუ არა მიხელიც და ჩემი ურთიერთობა მე გონი თაკოსაც ვუპასუხე და წაშალეთ თაკო ნინის ტურვა აღდგება ჩვენი ოჯახი წაშალეთ ნინის ტურვა ქეთი ბორჯანაძე მოყვარვარ ჩემს ჩაფიქრებულ ადამიანს ქეთი თქვენს წაშალეთ ძალიან გთხოვთ იმიტომ რომ აი ორბენალის რიქონი გადავახვიე თავიდან და ვკითხულობ ისევ თქვენსას იმ დროს როცა დამრჩა კიდე რამდენიმე მანანა ბეჟაშვილი მე და ვიქნებ აა ესე იგი მანანა მეკითხება მანანა და ჩაფიქრებული პიროვნება რამდენად იქნებიან აი არა, აი რაღაც აი პრინციპულად, აი ლათინური ასოებით გიწერიათ მანანა. ძალიან გთხოვთ რა, ქართულად დამიწერეთ და გაგიშლით ტაროს რა. უბრალოდ მინდა რომ მიეჩვიოთ ხალხო ქართულად წერას რა, არ შეიძლება ასე. ლამის 22 საუკუნეში გადავდივართ უკვე და ქართულად ვერ ისწავლეთ წერა უკაცრავად, მაგრამ ცოტა გავცხარდი. მარიამ კოსტენკოს უვასუხე მგონი ხო? ვიაქტიურო თუ არა ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან ინიციატივა გამოვიჩინო? მარიამ კოსტენკოს პასუხობ. აა ურთიერ, ესე იგი, ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან ინიციატივის გამოჩენაზე თუ ურჩევს სტარო და რას ურჩევს სტარო მარიამ კოსტენკოს ინიციატივა გამოიჩინოს ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან და ვნახოთ რას ურჩევს სტარო. გამოიჩინეთ ჩემო კარგო ინიციატივა, გამოიჩინეთ კი. კი. კი, იმიტომ რომ აა ძალიან დიდი ენერგია არის ამ ურთიერთობაში ძალიან დიდი ენერგია და დიდი ლტოლვა. ნო ნინო, არ გიპასუხიათ? არა? მაშინ აბა რა რა შეკითხვა იყო ნინო? მაშინ შემახსენეთ. შემახსენეთ მაშინ. ნინის თუ როგ თხოთ მითხარით, შევრიგდებით, ნინის უპასუხე მგონი. ნინი გთხოთ? მანანა ბეჟაშვილი წაშალეთ ეს თქვენი შეკითხვა. ა მომწერეთ ქართულად კი ბატონო აი თურმე გწოდნიათ ქართული წერა მანანას პასუხობ რამდენად აქვს პერსპექტივა ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან ერთად ყოფნის აბა ნახოთ კი მანანა ნახეთ რა მოვიდა თქვენთვის აი ნახეთ აი აი ამ ერთი არკანით რა ვიცი აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა შეყარებულების მათი ესე იგი სულიერი მდგომარეობა როგორია ნახეთ გზნობებს უცვლიან ერთმანეთს და ძალიან მოსწონთ ერთმანეთი ხო მოკლედ აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო დამრჩა პასუხგაუცემ მე შეკითხები სისმარის არ ვუპასუხე მგონი კონკრეტულ ადამიანთან რა მელოდება ახლო მომავალშიო ცისმარის პასუხობ, რა ელოდება კონკრეტულ ადამიანთან მომავალში. ნახოთ ერთი არკანი. უახლოესი სამი თვის განმავლობაში კონკრეტული ადამიანი. კონკრეტულ ადამიანთან ა გელით, იცით, ძალიან ისეთი მხარდაჭერა სამყაროს მხრიდან ძალიან კარგი ურთიერთობა ჩანს. ა ნახოთ, მაგრამ როგორი ურთიერთობა, იცით, ძალიან ისეთი მარტო ეხლა ვიკითხეთ. აი ხორციელი ლტოლვა ხორციელი ლტოლვა რა შეიძლება იყოს ქალსა და მამაკაც შორის აი ესეთი ურთიერთობა ჩანს და რა სერიოზული ურთიერთობა რაც საჭიროებს მაგალითად აი ოჯახისთვის შექმნისთვის რომ არის ესეთი სერიოზული ურთიერთობა არ არის ესეთი აა ცისმარი ძაშალეთ ეს რა ქვია თქვენი მოწერილი რომ აღარ წავიკითხო მეორედ. მე კევლ, ამისრულდება თუ არა ამ ერთ წელიწადში ჩაფიქრებული სურვილი. ვნახოთ აბა, მე კევლ. სახელი არ გიწერიათ, ამიტომ ამიტომ მანანა ბეჟაშვილი გაიხარეთ ჩემო კარგო. ნინის ტურვა. აა ნინის ტურვა, არ გიპასუხეთ, გთხოვთ, მიპასუხეთ, შევრიგდებით. აა ნინის ტურვას პასუხობ. აბა რამდენად აქვს პერსპექტივა ნინის რომ შერიგდეს ჩაფიქრებულ ადამიანთან ჩაფიქრებულ ადამიანთან შეიგდებით იმდენად, რამდენადაც ამას თქვენ იმსახურებთ ნინი, ინფორმაცია არის დაფარული გესმით, რამდენადაც სამართლიანობა მოითხოვს, ანუ თქვენ უნდა ჩაოფიქრდეთ, ესე იგი თქვენ თავს, თქვენ გადააფასოთ თქვენი, გადახედოთ თქვენ საქციელს, თქვენს ურთიერთობას და აი მის მიხედვით თქვენ გამოიტანთ მერე თქვენშივე არის ეს პასუხი, იცით? თქვენვე გეცოდინებათ, რამდენად გაქვთ პერსპექტივა. და წაშალეთ გთხოვთ ეს მოწერილი რომ აღარ წავიკითხო მარი ჟვანია იქნებ მეც მე პასუხოთ გიპასუხებთ მარი აბა მომწერეთ მომწერეთ მარი მარი ჟვანია გელოდებით მარი ჟვანია გელოდებით შეკითხვა დამიწერეთ მარი ჟვანიას ველოდები შეკითხვა რომ დამიწეროს იქნებ მეც მე პასუხოთო წერზე თქობა ადრე მომწერა და ვერ ვუპასუხე მარი ჟვანია მარი არნცერს მარიამ კოსტანგო დიდი მადლობა ყავს ვინმე ჩაფიქრებულ ადამიანს მარიამ უკვე თქვენ მეგონი 4-5 შეკითხვაზე გიპასუხეთ მარი ამისრულდება თუ არა ეს წელში სურვილი ზიანანო ბაშვილი მარიამ მარი მარიამ ჟვანია კი ბატონო რას ფიქრობს და რას მოიმოქმედებს ჩემს მიერ ჩაფიქრებულ პიროვნება კი ბატონო პასუხობ მარიამს რას ფიქრობს და რას მოიმოქმედებს ჩაფიქრებული პიროვნება რას ფიქრობს და რას მოიმოქმედებს ჩაფიქრებული პიროვნება აბა ნახოთ მარიამს პასუხობ რას ფიქრობს და რას მოიმოქმედებს რას მოიმოქმედებს შემოკარგვა ამ ამ ჯერზე ამ ეტაპზე არაფერსაც არ მოიმოქმედებს რაღაცას ფიქრობს იცით რაღაცა სადარდებელი აქვს რაღაცა საფიქრალი აქვს რაღაცა განმარტოებას ამჯობინებს მე არ ვიცი ხა თქვენთან რა სიტუაცია ეს ერთი არკანი ამდენს ვერ მეუბნება მაგრამ არიან ადამიანები რომლებიც საუბრობენ ამ პირ ჩაფიქრებული პიროვნების ირგვლივ რომ არის ის ძალიან შეცვლილი და ძალიან დაფიქრებული. ხო, აი ეს ერთი არკანი, რომელმაც აი ეს ინფორმაცია მომაწოდა. გთავაზობთ პერსონალურ გაშლას, სადაც უფრო მეტი ინფორმაცია ამოვა თქვენთვის, თქვენ შეკითხვებზე პირდაპირ უპასუხებს ტარო ონლაინში. ვიქნებით მარტო მე და თქვენ. და არა ესეთი საჟარო გაშლა, არავინ არ მოგვისმენს, არავინ არ შეგხვედავს. დაასვათ თქვენ შეკითხებს, რამდენიც გნებავთ და გიპასუხებთ ტარო. შუამავალი ვიქნები მე მხოლოდ. და აი ესეთნაირად, ესე იგი ვიდეოს ქვემოთ არის ჩემი ტელეფონის ნომერი მითითებული 5995577333. გავიმეორებ ნომერს 5995577333. WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციით მოხდება თქვენი ის თქვენი დაკავშირება ჩემთან. და პირდაპირ ონლაინში მოხდება ეს პერსონალური ტაროს გაშლა პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა თქვენ შეკითხებზე. ჩემო კარგებო, ჩვენ უკვე ვართ 1 საათი და 13 წუთი, უკვე 55 წამი. 1 საათი 13 წუთი და 59 წამი. ესიც ამით ნინო ნინო პასუხი მეკითხება მართლა დიდი ბოდი შეტყობა გამოუშვა პასუხი ჩემს კითხვაზე და ახლა გადავავლე თვალ დიდი მადლობა ყურადღებისთვის <laughs> არაფრის შემოკარგო მადლობა თქვენ რომ შემოდიხართ ჩემს არხზე მისმენთ და აქტიურობთ ჩემთან ერთად ძალიან მიყვარხართ ძალიან პატივისცემთ ესე იგი, მადლობას გეუბნებით შემოკარგებო ყველას აბსოლუტურად, ვინც მონაწილეობა მიიღეთ ჩემს დღევანდელ პირდაპირ ჩართვაში. გავშალეთ э, სამი ვარიანტი ტაროს ტაროს კარტი და ვისაუბრეთ ესე იგი ცუდი და კარგი მოვლენები როგორც პირად ცხოვრებაში ასევე ფინანსური თვალსაზრისით განвихილეთ ეს თემა და აგრეთვე შეგეძლოთ აგიპასუხეთ თქვენს შეკითხვებზე დაც პირდაპირ ეთერი მიმდინარეობდა კითხვა რეჟიმში კითხვა-პასუხის რეჟიმში ხო, დიდი მადლობა თქვენ, რომ მიიღეთ მონაწილეობა ამ პირდაპირ ეთერში. გისურვებთ წარმატებებს, ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, თკბილ ურთიერთობას თქვენს ჩაფიქრებულ ადამიანებთან და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. გამოიწერეთ საროს სამყაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, იმისათვის რომ არ გამოგხრჩეთ პირდაპირი ჩართვა, აგრეთვე პრემიერა და ასე და ასე შემდეგ. მომავალ შეხვედრამდე.